Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Evet ben bir şey söyleyeyim. Kova burcu aslında hayatının en kariyerli yılını yaşayacak. Evet. Kariyer. Ben bir, e, yani bu konuda bana güvenin çünkü ben bir kovayım arkadaşlar. <laughs> bir eğer astroloğunuz kova olursa sen ne diyorsun? Evet. Gerçekten Satürn tam tepede, tam tepede. Jüpiter'den değer görüyor, Neptün'den destek görüyor. Gerçekten kariyer, günlük iş yaşama ve iş hayatı ile ilgili yani ben şöyle söyleyeyim sağlam atılımlar yapabilir. Sağlam atılımlar yaparak da sağlam adımlarda yavaş yavaş yukarıya doğru hı. çıkabileceği dönemler var. Evet. Gerçekten çok ciddi bir dönemsellik içine giriyor Kova Burcu ve bunu 24 Aralık 2014'e kadar da yaşayacak. Yalnızca tabii ki Satürn'ün tepe noktadan karelemesi de sorumluluğu çok arttırıyor. Sorumluluğu arttırıyor, çalışmak gerekiyor. Bazı sınavlarla karşılaştırıyor e, çalışmak gerekiyor. Evet, yani çalışmak imtihanlar, gerekiyor. sınavlar, çalışmak, çalışma hayatının Hı -hı. çok fazla ön plana çıkması, Hı -hı. Jüpiter, Satürn trinlerinde ama bazı konularda da parasal kaynaklarda da şansı. Mesela Mart ayı. Mart Maddi ayı, ve ekonomik başı. olarak çok ciddi şansları İlginç, var. E, şanslar gelebilir. E, 23 Mayıs e, haftası yine kariyerleriyle ilgili e, bazı sonuçlar, elde edişler elde edebilirler. Çünkü o e, tutunmanın da ardından olacak. Ee, bunun yanı sıra e, özellikle işte yine Kasım ayı önemli. 6 Kasım çok evet. önemli. Bence 6 Kasım'daki Hı -hı. o Akrep Burcu Dolunay'ı çok önemli. O, o 23 Ekim çok 23 önemli. Ekim. Yeni iş fırsatları, kariyerle ilgili yükselişler, Hı -hı. yeni ya yeninin yanında var olan işte de yükselme ve istikrar da verir bu. Tabii ki. Ama mesela burada Satürn'ün pozisyonları ilk etapta Mart ayında mesela Jüpiter'de kazançlarını arttırır. Belki bir prim alacak, hı hı hı. E, primlerle ilgili artışlar, yaptığı işle ilgili kazançları hı hı. temsil ediyor. Yalnızca tabii ki şunu unutmayın, eğer doğum haritanızda, doğum haritanızda Uranüs'te bir terslik varsa, bunun yanında doğum haritanızda işte güneşinizde ağır bir satürn karesi maresi varsa bu dediklerimiz tam tersine olur. Hmm. Kariyer ve para konusunda çok zorlanırsanız bunları nasıl öğrenebilirler? Bunları aslında en iyisi haritalarına bir şekilde baktırmak e, e, herkesin 2000... evet herkesin doğum haritasını öğrenmesi gerekir en azından. Evet. E, oradaki potansiyelleri bilmek ona göre değerlendirmek Aslında gerekir. Evet. herkesin bir doğum haritası olmalı. Tabii ki tabii ki. Identification karttır bu. Tabii. Kimlik kartıdır. İngiltere'de ve Amerika'da neredeyse herkesin bir doğum haritası vardır. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.